Estas son 16 cosas que no sabías hace 3 minutos. Agregar Viagra al agua de las flores hará que se pongan derechas y que su vida se prolongue. Nueva Zelanda es parte de un continente submarino conocido como Zelandia. Este oso se llama Wultek y luchó con el ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial. Una nube promedio pesa alrededor de 450 toneladas. Los investigadores pueden calcular el peso al medir el agua dentro de la nube, además del tamaño. Venus gira tan lento que puedes mirar el atardecer siempre caminando. Puedes caminar tan rápido como el sol se oculta. Más de 2.000 tigres están en colecciones privadas de Texas, mientras que hay menos de 4.000 en libertad. Un pequeño barco en Texas se hundió cuando todos los tripulantes corrieron a un lado tratando de ver una playa nudista. Afortunadamente nadie salió herido. El pariente más cercano al Tyrannosaurus rex es el pollo. Los cadáveres pueden ponerse la piel de gallina porque es la contracción de los músculos la que causa este efecto. Las tortugas marinas pueden respirar bajo el agua a través de sus traseros, esto se conoce como respiración cloacal. Las jirafas y los humanos tienen la misma cantidad de huesos en el cuello. Una vez, un águila calva americana voló hasta Irlanda. Estaba tan cansada que tuvo que ser devuelta en avión a Estados Unidos. Eso es viajar con clase. Un grupo de monos escapó de una instalación de investigación en Japón, Usaron un árbol para catapultarse y así lograr saltar sobre una valla eléctrica. Vaya inteligencia la de estos monos. Los mosquitos hacen pipí mientras chupan sangre. Necesitan expulsar líquidos mientras se alimentan. Central Park cuesta más que Alaska. Nueva York compró la tierra de Central Park por 7,4 millones de dólares y Alaska fue comprada a Rusia por 7,2 millones de dólares. Los vikingos tenían batallas de rap, se llamaban fleeting y consistían en insultarse los unos a los otros en versos poéticos. Eres libre de buscar en Google si no me crees. Si no sabías alguna de estas cosas, dale like al video y suscríbete al canal. Hasta la próxima.